שלום רב. כמנהגנו, מדי שנה אנחנו עושים בערב ראש השנה את הפדיון אה, שנהוג לעשות אה, מזה דורות בברסלב על הציון של רבנו. וכידוע שרבנו הפליג מאוד ודיבר בדיבורים <laughs> מאוד מאוד חזקים על גודל העניין של התיקונים שנמשכים בראש השנה וגם בערב ראש השנה. כי כשאדם נותן מממונו החז"ל אומרים, ממונו זה נפשו, אדם מוסר את זה מסירות נפש. המסירות נפש הזאת פועלת הרבה מאוד המתקת הדינים, הרבה מאוד ביטול גזרות, הן בכלליות עם ישראל והן בפרטיות על כל אחד ואחד מאיתנו. ובעזרת השם, אנחנו לוקחים את ה... כל מה שאנחנו עושים, את כל הפדיונות, הכל זה הולך לטובת הפעילות שלנו במשך כל השנה. ברוך השם, העמותה... החברים אה, מפיצים תורה, מוסרים נפש מאוד להפיץ את האור, את, האור, את הדעת של רבנו, את התורות של רבנו, אם זה, ב, אם זה דרך הפייסבוק, אם זה דרך המדיה, ב, ב, באתרים למיניהם, זה בשיעורים, זה בשיחות אה, של התחזקות. וברוך השם, הפעילות אה, רבה, וכמו שאנחנו יודעים היום, העולם צמא ומתגעגע לדעת של רבנו, לאור של רבנו. אנחנו יודעים ומאמינים באמונה שלמה שכל הגאולה תלויה בדבר הזה, ולמעשה הממון שנותנים בערב ראש השנה, זה, אפשר להגיד שנותנים את זה לידיים של רבנו. לכן, מכיוון שהכסף הזה הולך להפיץ את תורת רבנו בעולם, זה ממש נחשב לכל אחד כאילו נותן את הממון הזה בידיים של רבנו. יהיה רצון שתהיה שנה טובה, עם הרבה רחמים, סייעתא דשמיא, שפע, השראת השכינה וגילוי מלכות השם יתברך בעולם. להעברת הפדיון ושמות לתפילה לידי הרב עופר ארז שליטה, שהתפלל בעבורכם ובעבור יקיריכם בערב ראש השנה בציונו הקדוש של רבי נחמן מברסלב. חייגו 02 650 2929 02 650 2929 שלוחה אחת